Só que, meu Deus, parece a minha cabeça. Na vida real. do tava, tava vermelho, aí não podia atirar nele quando estava vermelho. que aconteceu? Nós ganhamos Mano, eu tô arrasando, tá falando tudo. Ó, oh, meu amigo, ele não viu meu amigo. Meu amigo não, meu colega, não sei. Meu colega de jogo. Aqui no cabeça aqui. Ficou com a minha cabeça. Eu morri, morri pela sempre. tá correndo aqui. Mission success. Gente... Calma, calma, calma. Mas o que, é que tá acontecendo, velho. What the fuck? What the hell? Mano! ele vai vir agora. Eles estão invadindo, corre! night. downward vez ele me matou. Dezesseis. Eu morri, eu morri. Morri. Mission failed. Morreu. It's been a long